Morning to all of you अपने आप को म्यूट कर दीजिए लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि किसी भी तरह की कॉल इन एरियर अगर रहती है या फिर कॉल इन एडवांस हमारे पास होती है तो उस कंडीशन में लिक्विडेटर को रेमोरेशन किस तरीके से दिया जाएगा और कौन से अमाउंट के ऊपर दिया जाएगा आज हम डिस्कस करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के शेयर हों शेयरों की नॉमिनल वैल्यू सबकी बराबर मिलेगी सॉरी जो फेस वैल्यू है वो बराबर मिलेगी लेकिन नॉमिनल वैल्यू जो होगी वो सबकी अलग अलग होगी पेडअप वैल्यू नॉमिनल वैल्यू का मतलब यहाँ पे हमारा पेडअप वैल्यू से है पेडअप वैल्यू सभी शेयरों की अलग अलग होगी तो उस कंडीशन में उन शेयर होल्डरों को सबसे पहले भुगतान किया जाएगा जिन्होंने सबसे ज़्यादा पे कर रखे हैं फॉर एग्जाम्पल एक शेयर होल्डर ऐसा है जिससे पिछहत्तर रुपये मंगवाए गए और दूसरा शेयर होल्डर ऐसा है जिससे साठ रुपये मंगवाए हैं तो उस कंडीशन में जिस शेयर होल्डर से हमने पिछहत्तर रुपये मंगवा रखे हैं पिछहत्तर रुपये जिसका पेडअप है उसको पंद्रह रुपये का भुगतान पहले किया जाएगा साठ रुपये के कंपेरिजन साठ के कंपेरिजन में जितने साठ से ज़्यादा उसने चुका रखे हैं पहले शेयर होल्डर ने पंद्रह रुपये ज़्यादा चुका रखे हैं तो पंद्रह रुपये का भुगतान उसको पहले किया जाएगा उसके बाद दोनों इक्वलेंट हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे दोनों शेयर होल्डरों के अमाउंट साठ साठ रुपये अप हो जाएगी तो उस कंडीशन में दोनों को फिर बराबर भुगतान है बची हुई वैल्यू में से किया जाएगा एक रजिस्ट्रेशन देखी चौदह की इससे और क्लियर हो जाएगा ये कहता है Baker limited went into voluntary liquidation the detail regarding liquidation are as follow share capital हमारी दी हुई है two thousand eight percent preference share हैं हंड्रेड इज और फुली पेड अप दो हजार आठ परसेंट प्रेफरेंस शेयर हैं सौ रुपए का एक है और सारे के सारे वैल्यू पेड अप है सौ के सौ रुपये मंगवाए गए हैं इक्विटी शेयर की तीन क्लास हमारे पास दी हुई है क्लास ए में दो हज़ार इक्विटी शेयर है सौ रुपये का एक है और पिचहत्तर रुपये पेड अप है क्लास बी में सोलह सौ शेयर है सौ रुपये का एक है लेकिन साठ रुपए पेड अप है क्लास सी में चौदह सौ शेयर है और सौ रुपये का एक है लेकिन पचास रुपये पेड अप है अब यहाँ पे डिस्पेरिटी देखिए किस तरह की है जो डिफरेंस है डिस्पेरिटी है वो किस तरह की है कि पहला शेयर जो है वो इक्विटी शेयर पिछहत्तर रुपये पेडअप है दूसरा शेयर साठ रुपये पेडअप है और तीसरा शेयर जो है वो तीसरी कैटेगरी जो है वो पचास रुपये पेडअप है तो जब भी हम भुगतान करेंगे सबसे पहले अगर इक्विटी शेयर को ही कंसिडर किया जाए प्रेफरेंस शेयर को एक बार हम कंसिडर ना करें तो सबसे पहले पिछहत्तर रुपए वाले शेयर के ऊपर पंद्रह रुपए का भुगतान किया जाएगा साठ और पिछहत्तर वाले शेयरों में पैरिटी लाने के लिए समानता लाने के लिए हमें पहले पिछहत्तर रुपए वाले शेयर होल्डर को पंद्रह रुपए का भुगतान करना पड़ेगा ताकि दोनों शेयर होल्डर कितने कितने रुपए के हो जाएं साठ साठ रुपए के हो जाए अब दो कैटेगरी हमारे पास पेयर हो गई दो कैटेगरी हमारे पास पेयर हो जाएगी जब पहले शेयर होल्डर को पंद्रह रुपए का भुगतान कर देते हैं साठ साठ रुपए के शेयर बन जाएंगे अब डिस्पेरिटी कहाँ रहती है जो पहली कैटेगरी बनी उसमें और दूसरी कैटेगरी जो हमारे पचास रुपये वाले शेयर होल्डर की है उसमें पहली कैटेगरी में शेयर हमारा हो गया साठ रुपये का दूसरी कैटेगरी में शेयर हमारा है पचास रुपये का दस रुपये का डिफरेंस यहाँ भी रहा तो उस कंडीशन में अब पहले दस रुपये का भुगतान साठ रुपये वाले शेयर को किया जाएगा अब दस रुपये का भुगतान पहले साठ वाले शेयर को किया जाएगा ताकि दोनों में पैरिटी आ जाए अब दोनों के पचास रुपये पेडअप रह जाएंगे पचास रुपये पेट है पहुँचाने के बाद जितनी भी अमाउंट बचती है उससे सभी शेयर होल्डरों को बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जब सोल आउट करेंगे तब मैं इसका सॉल्यूशन आपको साथ साथ बताता जाऊंगा देखिए ये कहता है एसेस including machinery realise rate five lakh thirty seven thousand four hundred जो हमारी मशीनरी समेत टोटल एसेस्ट रिलीज हुई है वो पाँच लाख सैंतीस हज़ार चार सौ की रिलीज हुई है लिक्विडेशन एक्सपेंसिस uh, जो पंद्रह हज़ार रुपये के हैं there is a loan of eight fifty thousand which is secured against machinery एक लोन था जो पचास हज़ार रुपए का मशीनरी के ऊपर सिक्योर्ड था विच रिलीज रेट के वगैरह नहीं ले के विरोबा के विरोबा इकडे गया सर नेटवर्क प्रॉब्लम है हम्म और सुना तो इधर से तो टर्न होगा तुम्हारे से सब टाइप सब जगह ये बात हो ही रहा है नेटवर्क गया भैया हैं हाँ? नेटवर्क गयो रिकॉर्ड ऑन लग रही है क्लास हो ही जाएगी हो ही जाएगी रिकॉर्ड Secretário तो जैसा कि आपको बताया था कि मशीनरी जितने रुपए की रिलीज हो रही है हमें यह मशीनरी रिलीज हो रही है पाँच लाख सैंतीस हज़ार चार सौ की पाँच लाख सैंतीस हज़ार चार सौ में से अस्सी हज़ार रुपये लेस कर दीजिए बची हुई अमाउंट हमारी बचेगी यहाँ पे चार लाख बीस हज़ार प्लस सैंतीस हज़ार सैंतीस हज़ार हमारे बनेंगे ये बीस सैंतीस सतावन सतावन हज़ार सतावन हज़ार चार सौ में से पाँच सौ लेस करें छप्पन हज़ार नौ सौ रुपये चार लाख छप्पन हजार नौ सौ रुपए चार लाख छप्पन हजार नौ सौ रुपए हमारे एस एस रिलीज में हमने दिखा दिए उसके बाद अब मशीनरी जो रिलीज हो रही है मशीनरी जो रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू आप अलग से ऐड करोगे मशीनरी रिलीज हो रही है हमें अस्सी हज़ार पाँच सौ की इसमें से पचास हज़ार रुपये क्रेडिटर को हमने सीधे भुगतान कर दिए बची हुई अमाउंट होगी हमारी तीस हज़ार पाँच सौ ये हमारी अलग से हमने शो कर दी उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लाइबिलिटी साइड में पेमेंट की बारी सॉरी क्रेडिट साइड में पेमेंट की बारी तो यहाँ पे सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमारे दिए हुए लिक्विडेटर के रेमोनरेशन के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया कि लिक्विडेटर को कितना रेमोनरेशन देना है कितना नहीं देना है तो लिक्विडेटर के रेमोनरेशन को कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पंद्रह हज़ार रुपये लिक्विडेशन के एक्सपेंसिस हैं सबसे पहले क्रेडिट साइड में पंद्रह हज़ार रुपये के लिक्विडेशन एक्सपेंसिस का भुगतान करोगे उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक इम्प्लॉय होगी सैलरी यहाँ पे छह हज़ार दो सौ पचास रुपये इस क्वेश्चन में आपको दी गई है इस क्वेश्चन में प्रत्येक एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो छह हज़ार दो सौ पचास दी गई है तो छह हज़ार दो सौ पचास के हिसाब से चार महीने की काउंट करोगे पच्चीस हज़ार रुपये सैलरी बनती है बीस हज़ार प्रेफरेंशियल हो सकती है और चार कल रखी है तो बीस हज़ार गुना में चार बीस सौ के अस्सी हज़ार रुपये तो हमारे प्रेफरेंशियल एक हो जाएंगे और दूसरी पीएन की जो सैलरी है छह हज़ार रुपये बनती है तीन महीने की सीआरपीएन की सैलरी अगर काउंट करोगे तो ये हमारी बनेगी चौबीस हजार रुपये अस्सी हजार प्लस चौबीस हजार अस्सी हजार प्लस चौबीस हजार एक लाख चार हजार हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो जाएंगे एक लाख चार हजार हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो जाएंगे उसके बाद जो बची हुई अमाउंट है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में भुगतान की जाएगी अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हमारे कितने रह गए सतासी हजार चार सौ के तो ये रह गए और प्रत्येक इंप्लॉय के हिसाब से पांच हज़ार रुपए हमारे यहाँ से चार इंप्लॉय की अगर काउंट करें तो पांच सौ के बीस हज़ार हमारे ये बनते हैं तो ये हमारे हो जाएंगे एक लाख सात हज़ार चार सौ एक लाख सात हज़ार चार सौ के हमारे हो जाएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स उसके बाद बारी आती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारे कितने के हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर इसने दे रखा है दो लाख रुपए के दो हज़ार शेयर है सौ रुपए का एक है फुल्ली पेडअप है तो उस कंडीशन में दो लाख रुपए का भुगतान ये कर दिया जाएगा दो लाख रुपए का भुगतान ये करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अब हमें क्या करना है कि बची हुई अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास अमाउंट अवेलेबल कितनी रही टोटल अमाउंट हमारे पास थी इन चौदह सौ रुपये को छोड़ के इन चौदह सौ रुपये को छोड़ के टोटल अमाउंट हमारे पास अवेलेबल देखिए कितनी है चार लाख छप्पन हजार प्लस तीस हजार चार लाख छियासी हजार है चार लाख छियासी हजार है और चार सौ चार लाख छियासी हज़ार चार सौ चार लाख छियासी हज़ार चार सौ में से दो लाख सीधे लेस कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के टोटल अमाउंट बची हमारे पास दो लाख छियासी हज़ार दो लाख छियासी हज़ार में से दो लाख और लेस कर दीजिए टोटल अमाउंट हमारे पास बची छियासी हज़ार छियासी हज़ार में से हमारे सात और चार ग्यारह हज़ार चार सौ ग्यारह हज़ार चार सौ और लेस करोगे तो ये हमारे बचेंगे पिचहत्तर हज़ार पिछहत्तर हजार में से पंद्रह हजार लेस कर दो अमाउंट बची हमारे पास केवल और केवल साठ हजार अमाउंट कितनी बची साठ हजार साठ हजार हाँ साठ हजार साठ हजार में से हमें किसको भुगतान करना है इक्विटी शेयर होल्डर को भुगतान करना है साठ हजार में से किसको भुगतान करना है तीन तरह की कैटेगरी हमारे पास है तीनों तरह की कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें भुगतान करना था तो सबसे पहले जो पहली कैटेगरी दी हुई है इसको पंद्रह रुपये का भुगतान किया जाएगा पहली जो कैटेगरी है इसको कितने रुपये का भुगतान किया जाए पंद्रह रुपए का भुगतान किया जाए जिसने पिछहत्तर रुपए पेड अप कर रखे हैं दो हजार शेयरों के ऊपर पंद्रह रुपए के हिसाब से भुगतान करोगे कितनी अमाउंट बनेगी तीस हजार रुपए का और भुगतान हमने कर दिया अमाउंट अवेलेबल हमारे पास कितनी रह जाएगी तीस हजार रुपए तीस हजार रुपए बच गए अब तीस हजार में से हमारे पास शेयरों की दो कैटेगरी बन गई शेयरों की दो कैटेगरी बन गई छत्तीस सौ शेयर तो एक दो हजार प्लस सोलह सौ छत्तीस सौ शेयर साठ रुपए पेडअप रह गए हमारे छत्तीस सौ शेयर कितने रुपए के हिसाब से पेडअप रह गए साठ रुपए के हिसाब से पेडअप रह गए तो उस कंडीशन में इनको कितने रुपयों का भुगतान किया जाए ताकि ये पचास रुपये पेडअप हो जाए ताकि ये पचास रुपये पेडअप हो जाए तो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल कितनी बचेगी दस रुपए के हिसाब से भुगतान करना है छत्तीस के ऊपर अगर दस रुपए के हिसाब से भुगतान करें टोटल अमाउंट कितनी बनेगी छत्तीस हजार बनेगी बत्तीस हजार बनेगी लेकिन हमारे पास अमाउंट अवेलेबल कितनी है तीस हजार अवेलेबल कितनी है तीस हजार तो मैक्सिमम हम कितने का भुगतान कर सकते हैं एट परसेंट तीस हजार रुपये का भुगतान कर सकते हैं ठीक है कितने का भुगतान कर सकते हैं तीस हजार का भुगतान कर सकते हैं तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे टोटल शेयरों को अगर काउंट करें टोटल शेयर हमारे पास कितने हैं इसको बोलते हैं हम नोटेशनल कॉल इसको हम क्या बोलेंगे एक तरह की कॉल करें बोलेंगे कि जो भी हमारे पास कम वैल्यू के पेडअप शेयर हैं पचास रुपए के पेडअप शेयर हैं उनसे अमाउंट और मंगवाई जाए और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उनको अमाउंट हम और पे करें तो पचास रुपए के हिसाब से कितने अमाउंट मंगवाएं कि ताकि सबको बराबर पेमेंट हो जाए बराबर पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं डिफरेंस कितने का रहता है हमारा दस रुपए का डिफरेंस कितने का रहता है यहाँ अगर दोनों की अमाउंट में डिफरेंस कैलकुलेट करें कितने का डिफरेंस रह गया साठ और पचास में दस रुपए का डिफरेंस रह गया ना चौदह सौ शेयरों के ऊपर चौदह सौ शेयरों के ऊपर दस रुपए के हिसाब से मंगवा ले चौदह सौ शेयरों के हिसाब से मंगवा लें टोटल अमाउंट साठ रुपए के हिसाब से पेडअप हो जाएगी हमारे पास यस सर भाई साठ रुपए के हिसाब से पेडअप हो जाएगी हाँ जी आसान तरीका बता रहा हूँ आपको कैलकुलेट करने का कि साठ रुपए के हिसाब से पेटअप ये ऊपर वाले तो हो ही गए हमारे पास छत्तीस सौ शेयर अब इनको साठ साठ रुपए पेटअप करने के लिए क्या किया जाए दस रुपए और मंगवा लिए जाए मंगवा लिए ठीक है चौदह हजार रुपए की अमाउंट और आ गई हमारे पास अमाउंट कितनी और आ जाएगी चौदह हजार रुपए की चौदह सौ शेयरों के ऊपर दस रुपए के हिसाब से मंगवाओगे चौदह हजार अमाउंट आ गई टोटल अमाउंट अब हमारे पास अवेलेबल हाँ। कितनी हो गई तीस हजार पहले थे चौदह हजार और आ गए चौवालीस हजार कितने आ गए टोटल अमाउंट कितनी होगी चौवालीस हजार अब चौवालीस हजार को कितने रुपए के हिसाब से बांटें कितने शेयरों में बांटें दो हजार प्लस सोलह सौ प्लस चौदह सौ अमाउंट अवेलेबल हमारे पास कितनी हो गई अब चौवालीस हजार रुपये अमाउंट अवेलेबल हो गई और शेयर हमारे पास कितने हैं दो हजार दो हजार चार हजार और एक पाँच हजार शेयर अवेलेबल कितने हैं पांच हज़ार चौवालीस हज़ार रुपए की अमाउंट कितने शेयर होल्डरों में बांटनी है पांच हज़ार शेयर होल्डरों में बांटनी है तो उस कंडीशन में चौवालीस हज़ार को पांच हज़ार से भाग दे दो टोटल अमाउंट अच्छा, अच्छा, अच्छा। हमारी आ जाएगी प्रत्येक शेयर होल्डर को कितनी अमाउंट दी जाए कितनी बनी पान आठे चालीस और पान आठे चालीस लगभग अठासी सौ रुपए कितने रुपए बने अठासी सौ अठासी सौ रुपए बढ़े प्रत्येक शेयर होल्डर को अठासी सौ रुपए वापिस कर दो प्रत्येक शेयर होल्डर को अठासी सौ रुपए वापिस कर दो पहले ऊपर वाली दोनों कैटेगरी को दो हज़ार को और सोलह सौ को अगर अठासी सौ रुपए के हिसाब से भुगतान करते हैं छत्तीस सौ गुना अठासी सौ अमाउंट देखिए कितनी बनेगी छत्तीस सौ शेयरों के ऊपर अठासी सौ के रुपये हिसाब से अमाउंट हमारी कितनी बनती है छत्तीस सौ के हिसाब से अठासी सौ शेयरों के ऊपर अमाउंट हेलो अमाउंट कैलकुलेट करो छत्तीस सौ शेयरों के ऊपर अठासी सौ के हिसाब से अठासी सौ के हिसाब से सर एक मिनट एक मिनट एक अठासी सौ आठ आठ रुपये अस्सी पैसे के हिसाब से छत्तीस सौ शेयर के ऊपर छत्तीस सौ शेयरों के ऊपर आठ रुपए अस्सी पैसे के हिसाब से इकतीस हजार छह सौ अस्सी इकतीस हजार छह सौ अस्सी तीस हजार का भुगतान हम पहले कर चुके हैं और इकतीस हजार छह सौ अस्सी का भुगतान कर दिया जाए ठीक है है टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी बन जाएगी ये दोनों कैटेगरी को अगर मिलाओगे तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास है इतनी आ जाएगी ठीक है और तीसरी कैटेगरी से हमें मंगवाने कितने हैं देखिए उनसे मंगवाए हमने दस रुपये कितने मंगवाए हैं दस रुपए चौदह सौ शेयर होल्डरों की क्लास थी उनसे दस रुपए मंगवाए हैं और लगभग हमने नौ रुपये लगभग उनको वापस किए एक मिनट नौ ही बनेंगे यार ये पचास हज़ार रुपये की अमाउंट बननी चाहिए हमारे पास अमाउंट अवेलेबल हमारे पास पचास हज़ार के हिसाब से बननी चाहिए तीस हज़ार एक जैसे सर हमने जो मतलब अपने अपने को सर वापिस छत्तीस हजार रुपये देने थे जी हाँ। हेलो हाँ सर हमको छत्तीस हाँ। हजार वापिस देने थे हमारे पास चौवालीस हजार अवेलेबल है तो आठ हजार रुपये ज्यादा अवेलेबल है सर अरे अरे वो वही तो गलती हो गई ना हमने चौदह सौ शेयरों के ऊपर दस रुपए के हिसाब से मंगवाए टोटल अमाउंट कितने बनी एक लाख टोटल अमाउंट बनी चौवालीस हजार चौवालीस हजार कैसे बनेगी यार चौदह हजार सर चौदह हजार अमाउंट बनेगी हाँ और अमाउंट छत्तीस हजार पहले थे हाँ तीस हजार पहले थे हमारे तीस हजार पहले थे हाँ तो चौवालीस हजार हो गए सर चौवालीस हजार हो गए छत्तीस हजार पे देने हैं जी अपन ने दस दस के हिसाब से दस के हिसाब से कितने देने हैं छत्तीस हजार रुपए देने हैं दस हाँ के हिसाब दस के हिसाब से दे नहीं पाएंगे ना हम क्यों जी अब हमें एक को बराबर करने के लिए दूसरा तरीका और अपनाते हैं इसके संबंध में डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए कि जितनी भी अमाउंट हमारे पास ड्यू रहती है पहले कैटेगरी में हमारे पास पंद्रह रुपए पच्चीस पच्चीस रुपए ड्यू रहते हैं yes, रोटेशनल पर पहले शेयर से शेयर होल्डर से कितने रुपए मंगवा लिए जाएं पच्चीस रुपए दूसरी कैटेगरी के शेयर होल्डरों से कितने मंगवा लिए जाए चालीस रुपए और तीसरी कैटेगरी के शेयर होल्डरों से कितने रुपए मंगवा लिए जाए पचास रुपए सारे सौ रुपए पेडअप हो जाएंगे हाँ जी सारे सौ रुपए पेडअप हो जाएंगे ना हो जाएंगे सौ रुपए पेडअप होने के बाद हाँ जितनी भी अमाउंट बनती है उस अमाउंट को हम एक तरीके से सभी शेयर होल्डरों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पहले से तो पचास हजार आगे जी हाँ एक बार देखो पहले, पहले से पचास हजार दूसरी कैटेगरी से हमारे पास आएंगे अस्सी हजार चालीस रुपए के हिसाब से चालीस रुपए के हिसाब से सोलह सौ के चौसठ चौसठ सौ हाँ रुपए आएंगे पचास रुपए के हिसाब से चौदह पाँच सत्तर हजार ठीक है यस सर हाँ जी टोटल हाँ, हाँ। एक लाख चौरासी हजार ये अमाउंट आएगी हमारे पास दो लाख पैंतालीस हजार एक लाख चौरासी हजार सर हाँ सॉरी दो लाख पैंतालीस हजार जी हाँ और इकसठ हजार रुपये हमारे पास पहले से अवेलेबल थे इस इस अमाउंट को जोड़ के मैं कह रहा हूँ इस अमाउंट को जोड़ के हमारे पास अमाउंट आएगी दो लाख पैंतालीस हजार रुपये इकसठ हजार पहले से थे पचास हजार रुपये हम्म। हमारे पास और मंगवा लिए पहली कैटेगरी से चौसठ हजार हम्म। दूसरी कैटेगरी से और सत्तर हजार तीसरी कैटेगरी से टोटल अमाउंट हमारे पास बन गई दो लाख पैंतालीस हजार रुपये अब दो हाँ लाख पैंतालीस तो हजार शहरों में डिस्ट्रीब्यूट करना है हजार शहरों में हाँ हजार में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हजार में डिस्ट्रीब्यूट करोगे टोटल अमाउंट हमारी आएगी forty nine share forty nine per share forty nine rupees per share के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है अब अमाउंट देखिए पहली कैटेगरी से हमें पे करने उनचास रुपये हम्म। और नोटिसल कॉल हमने कितने की की थी पच्चीस रुपए की पच्चीस रुपए की ठीक है एक हाँ तरीके से अजूम कितने की थी पच्चीस रुपए की तो एग्जैक्ट हम्म। अमाउंट उनसे उनको कितनी पे की जाए उनचास रुपए पे करने हैं पच्चीस रुपए मंगवाने हैं एग्जैक्ट कितने की पे की जाए चौबीस रुपए पे कर दिए जाए यस सर ठीक है बी कैटेगरी में उनचास रुपए हमें पे करने हैं और चालीस रुपए उनसे मंगवाने हैं दूसरी जो कैटेगरी है उसमें हमें चालीस रुपए तो मंगवाए हैं चालीस रुपए के हिसाब से मंगवाए हैं उनचास रुपए पे करने हैं टोटल अमाउंट उनको एग्जैक्ट कितनी पे की जाए नौ रुपये पे कर दिए जाएंगे बराबर हो जाएंगे तीसरी क्लास से उनचास रुपये पे करने और मंगवाए कितने हैं पचास रुपये कहने का मतलब एक रुपया उनसे मंगवा लिया जाए नेगेटिव बैलेंस का मतलब यह है कि एक रुपया उनसे और मंगवा लिया जाए तो इस अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन करेंगे तो ये हमारा सोल आउट हो जाएगा इसमें देखिए एक रुपये के हिसाब से अगर अमाउंट मंगवाओगे तो यहाँ पे डेबिट साइड में 1400 शेयरों के ऊपर एक रुपए के हिसाब से चौदह हमने मंगवा दिए हैं पहले कैटेगरी के जो 2000 शेयर थे उनको चौबीस के हिसाब से पे कर दिए हैं दूसरी कैटेगरी के जो शेयर थे उनको हमने नौ रुपए के हिसाब से पे कर दिए हैं जैसे हमारी इस सिचुएशन में हमने सोल आउट किया है सब एक बार दोबारा बताना सर एक बार जैसे सर मान लो जी पहले वाले के हाँ। पिछहत्तर रुपए थे सर पिछहत्तर रुपए थे पहले वाले के हमने नोटेशनल कॉल कर ली भाई पिछहत्तर रुपए वाले से तो पच्चीस रुपए और मंगवा लिए हाँ सर अमाउंट बट जो अब हमारे पास अवेलेबल अमाउंट है वो सिर्फ इकसठ हजार रूपए हमारे पास बचे हैं हाँ सर ठीक है सिर्फ और सिर्फ हाँ, इकसठ हजार रूपए हमारे पास बचे हैं जो कि सभी शेयर होल्डरों को बराबर पेमेंट करने के लिए हम सक्षम नहीं है हम्म। तो उस कंडीशन में जो पहले कैटेगरी के शेयर हैं उनको फुल्ली पेड करने के लिए एक तरीके से हमारे माइंड में ये सेटअप हो जाएगी हमने उन शेयरों को फुली पेड कर लिया है तो उसके लिए हमने क्या किया पच्चीस रुपये तो पहले शेयर होल्डरों की कैटेगरी से मंगवा लिए सौ रुपये पेडअप हो जाएंगे दूसरी कैटेगरी से हमने कितने मंगवाए चालीस रुपये पे शेयर पर शेयर के हिसाब से मंगवा लिए टोटल अमाउंट हमारे पास अवेलेबल अब कितनी हो जाएगी चौसठ हज़ार रुपये ये आ जाएंगे दूसरी कैटेगरी हाँ, के सौ रुपये पेडअप हो गए तीसरी कैटेगरी से हमें कितने मंगवाएं कि सौ रुपये पेडअप हो जाए पचास रुपये और मंगवा लें तो सौ रुपये पेडअप हो जाएगा यस सर अब सारे के सारे शेयर जो वो इक्वल हो गए बराबर हो गए सारे के हाँ सारे शेयर सौ रुपए पेडअप हो गए सौ रुपए पेडअप हो गए तो उनको बराबर अमाउंट हम दे सकते हैं ठीक है अब हमारे पास अमाउंट अवेलेबल कितनी हो जाएगी दो लाख पैंतालीस हजार रुपए अमाउंट अवेलेबल हो गई हम्म। अब दो लाख पैंतालीस हजार को पांच हजार शेयरों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए यानी कि प्रत्येक शेयर में कितने अमाउंट आई उनचास रुपए पर शेयर के हिसाब से हमें देने हैं हाँ जी प्रत्येक शेयर होल्डर के हिस्से में कितनी अमाउंट आई उनचास शेयर आए उनचास रुपए आए सॉरी उनचास रुपए आए अब देखिए सोल आउट कैसे करोगे पहली कैटेगरी के शेयर होल्डर को हमें देने हैं उनचास रुपए और उनसे मंगवाए कितने पच्चीस रुपए भाई मंगवाने कितने हैं पच्चीस रुपए मंगवाने हैं और देने कितने हैं उनचास देने हैं तो क्यों ना हम उनचास दो ट्रांजैक्शन करने की बजाय सिर्फ एक ट्रांजैक्शन कर दें कि चौबीस रुपए उनसे उनको लौटा दिए जाए दो ट्रांजैक्शन करें तो कैसे करें कि उनचास उनको पे करें और पच्चीस रुपए उनसे मंगवाए ठीक है समझ में आ रहा है यस सर भाई उनचास उनको पे करने हैं पच्चीस मंगवाने हैं तो दो ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी एक ट्रांजैक्शन में कैसे काम चले कि सिर्फ चौबीस रुपए उनको पे कर दिए जाएं हाँ जी ठीक है दूसरी कैटेगरी में हमारे पास क्या है उनचास रुपए पे करने और चालीस रुपए मंगवाने यस सर उनचास पे करने चालीस मंगवाने हैं तो क्यों ना नौ रुपए पे कर दिए जाए हाँ जी एक में काम चल जाएगा थर्ड क्लास के शेयर होल्डरों से उनचास रुपए पे करने और पचास मंगवाने हैं तो हम्म। ट्रांजैक्शन करने की बजाय सिर्फ एक रुपया हम उनसे मंगवा लें यस सर यस सर एक और हाँ जी इसके अकॉर्डिंग ही हमें पे आउट करना है चौबीस रुपए के हिसाब से पहली कैटेगरी को हमने पे कर दिया दो हजार शेयर होल्डरों को दूसरी कैटेगरी हमारे पास सोलह सौ शेयर सोलह सौ शेयरों को नौ रुपए के हिसाब से पे कर दिया और तीसरी कैटेगरी के शेयर हमारे पास थे चौदह सौ शेयर चौदह सौ शेयरों को ठीक है ठीक है सर एक बात तो ये सर को दूर करने का तरीका रहेगा एक मिनट रुको हाँ। एक मिनट रुको डिस्पेरिटी को दूर करने का ये हमारा तरीका रहेगा इसमें अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो जैसे ये क्लास फिनिश होती है उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो आज के लिए इतना ही थैंक यू सर